Eh, Ye, kanyo diji pa eh. La tu. Bubui nan. Nya de lo ngol pakar uji dan tak karang lo ni. Pakar aja han abe jo lo han abe. Jeru tu da bra. Ha, la tu ba. Ha. Ka han abe go. Ya kala ilmu kadang nan dia. Jo nan kadang.

Pak Jo dah bang. Pak Jo dah bang. Ha Pak Jo menyanyai dong ha. Pak Jo mau buat roh baju. Ha kena kami dah baru ilo Pak Jo. Mau buat lagi. bau. Ilo kujak ila. Kau le Pak Pak Jo lah. Yang lagi. Ala yang jual-jualnya. Oh eh, eh, yang jualnya no. Yang keping pucuk rum yang nak. Oh kau mau yang mana dong? Biar aku lebih baru urung dekat kan. Aku dah potong dah kenangan. Tengok dah kenalan dah. Harga jepek kamu bang, bang, bang, bang. Belum kejap, bang. Belum kejap, bang. Belum kejap, bang. Berat itu, abangnya. Tawa, tawa, tawa. Belum, belum, belum. Sepnya. Dah, dah. Beraja Jun, Di. Di. Ada bukit tu, Tia. Betul. Mau nikah, nak berupa. Warna minta alamat. Terpaksa orang boleh berat. Bantuan 15 orang sekejap, Pion. Apa orang belum maklum, Jun? Cepat nampak mak dah. Balik. Mak boleh tahu. Dia belah ni, ah, belah ke rumah kali. Pak boy. Tak ada yang panas. Tak ada yang panas. Tak ada yang panas. Tak ada yang panas. Tak ada yang panas. Tak ada Buat pun lewat dah, berusaha ni buat jenis muka. Hei! Pasal kaya apa aja? Dia kena ha? Ah. Nampak ni. Rumah Rizka nak nampak warna ni? Rizka tu. Rizka kampungnya, Rizka. Wajahnya Tempoh sana sampai aku tergila-gila. Buka adik Pak Jol. Oh, mana ada debu buat adik Pak oh. Jol, buka adik Pak Jol. Oh, kau yang nama dia Oh, kau oh. je yang merupu Rizka, adik Pak Jol lampung. Lah kau nama dia Rizka kan? Yang Pak Ya. Ya, ya, ya, Ah. Game-game ah. Oh. Kan tahu kamu nya. Kami hanya berde kaki lah. Okey lah. Ini orang. Ini pun. Yud. Kami.

nay tôi nhìn nãy nãy giờ thì là nó có nhà ta bằng cái này chấm cái này ai nó cái đường nó được là cái đồ này Assalamualaikum, Iriska, apa nama kita? Mana bang, eh bang, keluar mau saya merumpak ini kan Jafar kan bang kan? Oh kan, deh. Nyo eh bang, yang merumpak ini macam bang bursa. Nyo kakak ini juga deh. Hei bang, udah ini. Analika deh. Đây là một đôi. Hay puyo. Một đôi. À, đây là đôi một đôi. Hai bạn. Hai bạn. Kapung lima. Eh, hai bang, hai bang, ni kali. So ya, abangnya yang buka lumur sabak ron yang berupa bak tutunya. Abangnya, oh um, banyak farkan. Ya eh, cakap permon kapai tamnya. Ya ketemu. Eh tapi manis eh. Oh manis manis ya ketemu. Manis jalan. Eh, keluar ni. Ah, aku kena naik ah. Gede, gede, gede. Abang sebelah ni. Eh. eh. Aduh. Aduh. Aduh. Oh, aduh. Aduh. Aduh. Pulang. Aduh, wala ikan petu tu boleh dengar. Pegah, pegah. Kejar gerak, pegah. Kejar gerak, pegah. Aku duduk kau pecah umrah. yang ada kegagam no 100% saya yakin bu. Dia kawat dan pun rambut. Dia putuh. Yang nasi bau kan nai no. Bang. Bantu bantu kan. Bantu kan. Kakak. Belajar. Yo. Cik cik bedah leh. Bedah bedah bedah. Nak roh lagi budak. Nak buat lah. Putra yang patut, harus patutnya putra. Tapi, tapi bawa umudah lah bu. Umudah? Ha, ah, anak oh. bawa U, I biji. I biji? Ha. Kita bawa cok tu air pak eh yang ring yang putih yang tua yang macam kau ikut pina Ha, pun sama, cok tu. Kuda mumu tu, megat memang besar-besar tu. Bang, abang, ni eh, dia. Hai, ni oh. apa aku lah ni? Kan? Ah. Apa dah tu? Kuda aku dah ni kan? Kuda mumu, ha. Buat cuba. Tapu pun kemah lah. Buka air tu. Ha. Bangai apa yang duduk, ಪಟುವಿನ đuôi nào ನಾಯಕ cố gì đó? Ờ. Cái nẹt đâu không? gì đó? Anh phải đẩy đi, anh phải đẩy đi bộ ui hả? Tôi Anh leo à? Xe leo à? Leo à, đúng không? Đồng, à. đi, đẩy đi, đẩy đi lộn. Ia, ua. Ia, leo, Ya, let's go. Belum, belum. Pak Cucu, ada dua boy. Ah, tidak nih. Biru. Oi. Buat. Maju dia. Kenapa? Bawa. Cepat, dia, dia, dia. Ambil uang. Aduh, udah. Kau pada, kau pada, kau pada. Cuma, kapju, kapju. Kena burung dong. Kenapa ni? Yo, Hai ka, mesti tu mana tu pian hanta buka abang. Dah ya, aktris, aktris sudah menya aktris. Kenapa? Abang nak dari grup apa nak rumah? Aktris. Kau ni gura. Masa aku yuda, punya aku yuda, punya yuda kau kau demi. Punya kau demi pasti kepo. Alah. Ya nak buat apa? Tegang sat lah bagi parong. Dah.

pegui nan. Ngade lo ngol perkara uji nan, tak perkara ngono uji. Perkara dia han habis jo lo han habis. Jeru itu dah berat. Ha, nak ke mana? Ha. Ka ni be go. Dia kala ilmu kada ngada dia. Dah nak kada. Aduh, aduh. Saya nak hiuran tau. Ni bang. Eh, eh, buat cuci tangan pas siap makan. Dah hai dah hai. Alah, alah hai. Eh. Alah hai. Eh. Lah, Payah kalau boleh.